текст написываю. Максима Караму. Мы тебя замажем, не бойся. Я, я монтирую тебя. Это новый Кадиллак. Смотрите, это класс. Конечно, мы лицо замажем. Ой, бля. Камеру вырубаем. Это Ромчик. Короче, мы снимаем сейчас 24 часа в школе, это вообще жизнь. Мы же сказали, что с ними. Мы сказали. Здравствуйте. А я сниму маску, если вы эту карту заберете. Давайте заберем 30. Закрой нахуй свой рот. 6 лайк. А, да, ну 40 может. 40-30. Белка. Смотрите, это главный вот этот Шумахер. Обалдеть! Короче, всем привет, это Даун, это Даун. <laughs> Все четыре Дауна.